Kollege Damian Müller. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es ist eigentlich ziemlich windschief, dass wir die Kohäsionsmilliarde heute diskutieren müssen, ausgerechnet einige Tage bevor der Bundesrat sich zum Rahmenvertrag mit der Europäischen Union äußert. Ich sage dies deshalb, weil für mich das, was in diesem Vertrag enthalten ist, ganz wesentlich das beeinflusst, wie ich mich zu einer Kohäsionsmilliarde verhalten werde. Dabei ist eines klar, und ich habe dies auch schon bei anderer Gelegenheit gesagt, ich kann den Beitrag für den Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Ungerechtigkeiten in der EU nur zustimmen, wenn es namhafte Fortschritte in den Beziehungen zu der Europäischen Union gibt. Oder anders gesagt, die Kohäsionsmilliarde gibt es für mich nur, wenn wir endlich wieder normale Beziehungen haben zu unserem wichtigsten Handelspartner und wenn es endlich wieder möglich ist, auch über die Dossiers zu diskutieren, die jetzt blockiert sind. Und wenn spätestens bis zum Verhandlungstag im Parlament die Börsenäquivalenz gewährleistet wird. Dieser Verhandlungstag ist heute und äh, bis heute warten wir vergebens auf diese Zusage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit Sie mich richtig verstehen, mir liegt äh, sehr viel an einem guten und äh, freundnachbarschaftlichen Verhältnis zur Europäischen Union. Und ich habe an sich auch kein Problem damit, ein Eintrittsgeld zu bezahlen, um möglichst ohne Hindernisse an einem gemeinsamen Markt von rund 500 Millionen Menschen teilzunehmen. Auch wenn dieser Eintritt mit äh, seinen knapp 1.300 Millionen nicht gerade ein Klacks ist, auch wenn sich diese 1,3 Milliarden auf zehn Jahre verteilen. Und ich verstehe diese 1,3 Milliarden Franken als Beitrag, um einerseits die sozialen Ungerechtigkeiten in den neuen EU-Ländern zu bekämpfen, zum Beispiel in die Berufsbildung gefördert wird und damit eine nachhaltige Basis für die Beschäftigung und wirtschaftlichen Aufschwung geschaffen wird. Ich verstehe diesen Beitrag aber auch, und das ist mir zentral, als eine Unterstützung für Länder wie Italien und Griechenland, die wegen ihrer südlichen Lage und ihrer Nähe zu den arabischen Bürgerkriegsgebieten besonders unter der enormen Migration und der letzten Jahren gelitten haben und leiden, vor allem auch finanziell. Die 1,3 Milliarden auf die nächsten zehn Jahre sind mir das äh, freund-nachbarschaftliche äh, Verhältnis wert aber sie sind es mir nur dann wert, wenn das Verhältnis auch eines ist, wie es sich für Freunde eigentlich ziemt. Ich habe wirklich genug, dauernd gepiesackt zu werden, und ich habe genug von einem neuen Hindernis, Forderungen und Bedingungen, die immer und immer wieder an uns gestellt werden. Und genau aus diesem Sinn unterstütze ich den Kompromissantrag Noser, welcher den Bundesrat auffordert, den Beitrag erst dann zu sprechen, wenn die EU die Diskriminierung und diese Maßnahmen, die dazugehören, endlich beiseite legt. Ich bitte Sie ebenfalls, diesen Antrag zu unterstützen. Merci, cher collègue, pour votre intervention. La parole est au collègue Daniel Josic.